Historia interesante e njerëzve të zinj me flokë biond Ju lutemi bëni subscribe e sato Flokët biond zakonisht lidhen me individë të bardhë ose kaukazianë Megjithatë ka disa grupe njerëzish me ngjyrë të errët dhe flokë biond Ata quhen melanezianë Jules Dumont d'Urville shpiku termin Melanesia për herë të parë në një mijë e tetëqind e tridhjetë e dy për t'iu referuar një koleksioni të veçantë ishujsh që qëndronin veçmas nga Mikronezia dhe Polinezia. Njerëzit indigjenë të Melanezisë, një zinxhir ishullor në verilindje të Australisë, njihen si Melanezianë. Ka kombe si Fiji, Papua Guinea e Re, Kaledonia e Re dhe Ishulli Solomon midis ishujve melanezianë. Flokët e artë natyralë dhe çehrja e errët mahnitëse e bëjnë popullin melanez të dallohet mes grupeve të tjera etnike. Pesë deri në dhjetë për qind e vendasve kanë flokë biond, të cilat janë një burim i vëmendjes. Origjina e flokëve të artë të melanezianëve ka qenë subjekt i disa teorive gjatë viteve. Vendasit thonë se flokët e tyre bjond janë rezultat i ekspozimit të shpeshtë në diell dhe një diete të pasur me peshk, pavarësisht se disa ekspertë ia atribuojnë një rrjedhje gjenesh nga tregtarët dhe eksploruesit evropianë që i kanë vizituar në të kaluarën. Përpjekjet për të lidhur flokët e tyre me ndikime të huaja ose ndërveprime me të huajt janë hedhur poshtë vazhdimisht. Studimi i mëtejshëm ka treguar gjithashtu se variacioni specifik është përgjegjës. Melanezët janë njerëz të ndryshëm etnikë që jetojnë në zonën e Melanezisë në Oqeanin Paqësor Perëndimor. Emri Melanesia i referohet ngjyrës së errët të vendasve të rajonit dhe rrjedh nga termat grekë melas, që do të thotë i zi, dhe nesia, që do të thotë ishull. Populli melanez ka një trashëgimi të pasur kulturore që është përcjellë ndër vite në formën e një sërë praktikash dhe besimesh tradicionale. Bujqësia e mbijetesës, e cila varet nga kulturat si petullat, taro dhe patatet e ëmbla për ushqim, është e zakonshme në fshatrat melanezianë. Së bashku me vallet tradicionale, muzikën dhe artin, kultura melaneziane është gjithashtu e njohur për ritualet e saj, adhurimin e paraardhësve dhe festimet e peshkimit. Hetimi i mëtejshëm ka treguar gjithashtu se mutacioni specifik që u jep këtyre banorëve të Ishullit Solomon flokët e tyre të artë nuk është i pranishëm në gjenomet e evropianëve. Ky rezultat është në përputhje me kërkime të veçanta gjenetike që zbuluan se banorët e ishullit me lëkurë shumë të errët kishin një gjen unik për ta që bën që flokët e tyre bjond të duken dukshëm të ndryshëm nga ato të evropianëve. Për më tepër, sipas studiuesve në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Stanfordit, flokët bjond duket se janë një tipar njerëzor unik që u shfaq në mënyrë të pavarur në Oqeani. Në një mënyrë të ngjashme, Sean Myles, një gjenetist nga Kolegji Bujqësor Nova Scotia në Kanada, zbuloi se bjondet mbanin gjene mutante TYRP një ndërsa bënin një studim gjenetik në mostrat e flokëve dhe pështymën e një mijë e dyqind e nëntë melanezianëve nga Ishulli Solomon. Sipas një krahasimi të mëvonshëm të të dhënave, dyzet e dy banorë të ishullit ngjyrë kafe dhe dyzet e tre banorë të ishullit bjonde zotëronin dy kopje të një gjeni mutant, i cili ishte pjesërisht përgjegjës për lëkurën dhe flokët e tyre të pasur me melaninë. Ndërkohë, ky gjen mungonte te kaukazianët. Gjeni ishte më i përhapur tek të rinjtë dhe për shkak se ishte recesive, flokët errësoheshin ndërsa fëmijët rriteshin. Përveç të rinjve, flokët e artë kanë edhe femrat e moshuara melaneziane.